Alors le RIF, euh, ça veut dire Rassemblement Interfédéral. Alors on n'a pas dit euh, canyon, parce que pour nous, euh, ça coule de source. Ce sont les trois fédérations, donc la Fédération française des la de montagne, la Fédération de spéléologie et la Fédération montagne escalade, qui se sont réunies, ça fait une dizaine d'années, pour faire ce rassemblement annuel. Et cette année, nous voici en Savoie, dans les Bauges. L'objectif principal de, des rassemblements, c'est euh, d'abord le regroupement euh, donc des pratiquants passionnés par le canyon. Et en même temps, ce sont des grands moments d'échange, de partage. C'est l'occasion euh, aussi des fois de faire le point sur certains sujets. Donc on profite des rassemblements pour organiser des tables rondes, des réflexions ou des informations. Ben, encore une fois, euh, merci à tous les participants, merci surtout aux organisateurs qui ont permis euh, un, beau et grand rassemblement. Une fois de plus, euh, tout s'est bien passé. Plusieurs centaines de pratiquants se sont retrouvés ici pour le plus grand plaisir de toutes et tous. Et rendez-vous l'année prochaine, a priori dans le 31, pour de nouvelles aventures dans les Pyrénées.